eh, faccio parte del progetto di Youth Paradise, eh, siamo sulle colline sopra Faenza, a due passi dalla Toscana, a due passi dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, eh, in un posto magico con una sorgente naturale e il vulcano più piccolo d'Europa, che è una fuoriuscita di gas naturale sempre incendiato durante tutto l'anno. vento <laughs> e tutti gli elementi sono dalla nostra parte. Qui abbiamo posizionato per ora sette yurte dove non viviamo in maniera stabile per un po' di problemi logistici. <laughs> eh, il nostro desiderio è quello di realizzare un vero e proprio ecovillaggio. Eh, io e il mio compagno Gabriele siamo architetti e abbiamo progettato, almeno messo su carta, eh, l'impostazione di quello che sarà l'ecovillaggio. Eh, l'idea è quella di realizzare uno spazio autosufficiente, eh, ecosostenibile, aperto a tutti, ehm, tutti quelli che vorranno poi indirizzarsi in un percorso di crescita personale eh, che sono eh, diciamo, il percorso che abbiamo intrapreso noi soci fondatori, al momento siamo in 11, eh, la questione è un po' lenta perché ci servono un po' di risorse, <laughs> quindi chiunque vuole offrire delle risorse noi siamo ben disponibili <laughs> ad accettarlo. al momento però se volete potete venire a fare una visita allo spazio che c'è ora, soggiornare in yurta e godervi l'emozione di questo spazio meraviglioso eh, in attesa di nuovi sviluppi, spero molto brevi. <laughs> Grazie a tutti. scusate mi sono dimenticata una cosa, <laughs> se volete qualunque tipo di informazione eh, www.yourparadise.net trovate tutti i nostri contatti, il, il progetto, eh, come siamo messi allo stato attuale e il futuro. Grazie.